إن جيت المعادية حثالة بالمقارنة مع جيت لدينا هيا بنا نسحق تلك النسخة المزيفة

إننا متماثلتان مرحبا جد أريد مشاهدتك لتتغلبين عليك سأدخر Central Bulbosa. باق القدرة الخارقة غير تبقت ثلاثون ثانية سيجي المعادية حمايتهم جميعا أحتاج هذا أحتاج مساعدة أحتاج هذا راقبوا تلك الأركان يحملك هباء <laughs> نحن نرقص الآن لنواصل على ذات النسق حجب الرؤية سقطت السبايك في الوسط Let's buy. تبقى عدو واحد سنعود حجب الرؤية A. تبقى عدو واحد جدال نحن على القمة البصر التراب واحد سقطت السبايك في اي أعيد تفجير تم نشر الثاتر سيخافون ظلال متحركة أغبياء عدو واحد سقطت السبايك في الوسط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

نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ دمج البصر عدة الشحنات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 لن يموت حلفائي عليك أسلب البصر تبقى عدو واحد لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتك اهرب ظلال متحركة قمة سيخافون لن تروا شيئا آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها أعيد التلقيم database. النبهات الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكروا ذلك ظلال متحركة رصد عدو في الوسط أعيد التلقيم رصد عدو أعيد التلقيم هنا سقطت السبايك في بي حصلت على السبايك تبقى عدو واحد أعيد التلقيم هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي هنا